我是 Amy，我是 B。好，我再再喝一支那个 s h a d o n a y 的有机，二零一八年的有机酒，澳洲的，还没有喝吗？哦，你还没有喝。 你看起来比刚刚开心了大概十五倍吧。 <laughs> 就是我有买一个泡鲁的 bucket，哦，泡鲁很好吃。然后还有就是在晨晨那边买的，哦，这好好吃，这真的好好吃。对啊，哎，可是我发现我是忘了拿刀子， <laughs> 然后做成蜂蜜，做成蜂蜜。看，这是是酿酒吗？对，它是草莓加 w h i s k y 哇，你怎么做？怎么做？ 草莓一包，洗好切半，放入高身瓶中，威士忌倒满，再加入两大匙冰糖。好，那开始来访问那个正妹如何闯荡江湖。 <laughs> 那我们先问你，就是你换了几家公司？我来了十年，应该是说职涯十年，然后现在是第三家。 在日本十年换三家算蛮多的，对啊， <laughs> 其实妈讲一下为什么？就其实一开始是，其实我还蛮喜欢我第一家公司，对，然后就是其实我我就是跟第一样，是研究所毕业的时候，然后就应届考进去，然后我就想说，就是这样一直待下去的话，就是大概三五年左右，可能就会跟其他业种或者其他国家的差距很大，然后就觉得有一些不安。 然后那个时候就遇到一个不错的机会，后来就换过啊。我觉得日本的猎头并不是很优秀，就是不管是日本人或者是外国人或者是中国，就是很多人就会头。当时市场不发达，对不发达，然后就会，然后我觉得越大的公司都越越差。 就反比较喜欢个人经营或者是小型的猎头公司，因为他那个就是比较会看人，就不会乱枪打鸟。其实他们那个业界很赚哎，就是他的那个 commission 的算法应该是说，比如说你年收多少钱，然后他拿一个月份，就是他只是介绍，他如果介绍成功的话，他就可以拿一个月。这很好啊，那很好啊。所以其实有些人如果他比如说或者是比较高的，可能甚至是他可以拿到十趴。 所以就变成说，如果你介绍了一个年薪千万以上的人，他他等于是他介绍这个人，他那个月就有一百万。那这三家，就你们每换工作，我现在大家都很好奇，就是薪水都有涨吗？有，有涨，但是可能没有大家想象中涨那么多。对，然后可是我觉得日本很奇怪，就是他们。 常常会有猎头问说：“你可以接受你的薪水持平，或者是稍微比现在低一点吗？”然后我想说：“那干嘛要换工作？” <laughs> 对，然后他们就是我后来就觉得他们其实可能，因为他们换工作的那些人有一些问题，就是有一些人他可能是因为在现在的公司待的不太好，关系，不然就是可能他混不下去了，所以才需要就是离开，所以就是会。 导致说大家都一直想要削减那个涨幅。我后来觉得还有一个就是日本人他们不太敢要求，就是他们真正想要要求的薪资，因为其实他们最后应该都会问说，就是哦，我们如果要发 offer，然后会有一个条件面谈，然后那个条件面谈其实就是在那之前猎头会问你说你大概想要多少钱，就是他们提示的你觉得满不满意？我觉得应该大部分日本人都会就是会忍。 就想过，对，但其实怎么可能直接点头？他一定是给你比较低的，所以我每次都会跟他们讲说，就是就一定会跟他们要求说，就是你真的自己觉得 OK 的，然后通常都会过。我也有一位薪水谈不拢就没有去的，就是真的会有。对啊，那还有就是，我觉得其实我觉得转职的那个，因为我们上一集聊到说，那个新人的甄选的过程其实非常非常严苛。 但是在转职的时候，我常常会听到，就是我觉得，就是有人在面试的时候这么胡诌，可是他居然就进来了，懂我的意思吗？对啊，日本的面试非常的随便啊，没有，我觉得有一个问题就是他们会先让，就是跟这个。 怎么讲？就是跟这个工作没有关系的人做第一次筛选，就比如说人事部啊，或者是对对对，或者是一些马呢一家。但是其实这些人可能他根本容易被骗， <laughs> 对他们超容易被骗的，尤其是人事，你只要会讲日文就会被骗。 <laughs> 好吧，那我们来就是因为你已经你第一家是广告嘛，日本最大广告商啊，然后第二家算是就是会计类的第一大的广告业，然后第三家是一个。 我真无法归类它业种的， <laughs> 综合服务业很大的公司。那你觉得这三家就是哪一家最潮啊？比较我我自己比较不习惯的应该是第二家，就是管护业。我其实觉得日本管护业有个很大的问题，就是他把自己当做做サービス有，他其实不相信他可以为客顾客提供价值。对啊，所以他以为他就是要用那种卖身契的感觉。对。 <laughs> 把你钉在那里面，所以那个时候几乎每天就是都是中店，因为他们不想要付建车费，就是你要很早去，因为他们就是大概九点多就就失业了。但你是真就很没有效率啊，就你就是被逼呆了，超讨厌的。那个客户他们那个团队又有很多问题，他们就很喜欢就是说什么哦，我们要配合对方，然后就会选在就是。 深夜开电话会就跟法国开，但是你知道法国人都会一直问我说：“哎，你们那边不是已经很晚了吗？要不要换一个时间？”但你知道那些日本人就会觉得深夜跟海外开会是一件很酷的事情， <laughs> 而且重点就是那些就是决定要开会的日本人，他们又不会讲英文，所以就变成说他们就会逼你要留下来跟他们一起开这个会。其实。 在我的印象里面，其实你在美国，如果你要做管物业的话，通常都是非常的优秀的。可是日本就有一些烂卡，然后很不幸就遇到那个烂卡。第一个，我们大家都知道客户很不喜欢他，所以就变成说他会跟你花三个小时，比如这个 review 几乎是你一听就知道会被推翻的，然后你就跟他耗了一两个小时好了，然后嗨，哎呦，我有疑问，我有疑问， <laughs> 请问一下。 那这种人怎么会生呢？就是可能军班 <laughs> 就是他的顺序到了。哎呦！那我要发表一个我觉得是至极真理的理论。他说人有分两个轴，一个是优秀不优秀，一个是勤勉不勤勉。他说优秀但偷懒的人当社长。嗯嗯嗯。然后优秀但很勤勉的人当当那个军师。然后优但偷懒又不优秀的人当社员。 嗯嗯，但是那个勤勉又不优秀的人，请把他焚烧。 <laughs> 真的，这种人超会我跟你讲，不优秀的人就拜托你，什么时候别做。像这样，就越勤勉，受害者就越多。对对对，是死心眼。我跟你说，真的。哎，我其实觉得我很佩服你的一点，就是你，你每一个公司都还是很爱你。 对，那你都可以。日本人叫做他只脱离阿朵尼波沙子。 <laughs> 因为其实，嗯，我觉得有些人他没有办法离职离的不是很好，所以就是可能跟前公司有交恶的问题。可是你都没有，你想知道就是你的秘诀是什么？ 然后我后来想了一下，为什么会这样？因为其实我老公也换了两次工作，但他每次都跟前一个公司吵得不可开交。很多日本人他不讲真话，就是他可能会觉得讲真话会伤人，所以就会讲一些其他的理由然后辞职。但其实这种东西是你只要辞职一段时间，就一定会发现你讲的是谎言。 对，所以就是变成说，其实我那个时候就一定会直接跟他们讲说，比如说我现在想要做这件事情，可是我觉得我如果在现在的这个公司的话，会需要有比较长的等待，然后我觉得这个等待可能会就是来不及，然后现在有比较好的机会，所以我就决定要去，因为其实这本来就是一个很 sensitive 的事情嘛，所以就是。 尽量沟通的明确一点吧，但还有一个就是，如果是日本人自己讲真话，我觉得可能也会有一些隔阂。但可能反正因为我本来就是外国人，所以他们可能就会觉得说，哦，所以在外国会有这样子的一个思考方式，他可能就比较不会去纠结那些，的感觉对对，就不会去纠结一些无微不微，就是细节就算。那你觉得？你觉得外国人？所以你觉得外国人不会特别不利吗？不会啊，我觉得很利。 就反而还， <laughs> 就是其实因为日本基本上第一个是日本人转职比较不习惯嘛，然后第二个就是其实他们又不太会就是擅长于比如说整理自己的攻击，然后或者是就是自自吹自擂，因为其实你在面试这个过程中就是你必须要推销你自己啊，所以就是再加上说就是语言的背景啊，就比如说因为。 因为我我是自己只就是通常都是找跟海外有关系的，所以就是其实你会讲日文，会讲中文，会讲英文，对他们来说就是很难得的人才。猎人头要找小家的，勇敢的交涉自己的薪资，跟前东家好好沟通。外国人很吃香。 我觉得我们的选择权相对来说还是多了一些，然后再加上很多人都说会有外国人歧视问题，可是，在薪水方面因为只要是社员，一定是同酬的，对，就是谈好工，他绝对会给你，然后福利他也绝对会给你。然后我自己觉得，因为他们的那个日本文化是内圈大于外圈，嗯嗯，就他们有一圈一圈一圈这样，然后国家是在最外圈嘛，那个公司在很内圈，公司搞不好甚至跟家人差不多内圈嘛，所以他就是。 你自己是这个公司人，他是把你当这个公司，他不会因因为你是外人觉得怎么样。好，那我们最后讲一下，就是下个礼拜要讲什么？各大大臣啊，众议员啊，前东京都知事啊，杰尼斯偶像啊，都整个超歧视女性。对啊，我想说这社会不是有病。下集讲名人们的性别歧视言论。拜拜。 记得点赞、订阅、留言、分享